Vamos a ver la última técnica relacionada con este principio general de mirar de otra forma. Estamos hablando de darle vueltas a los problemas. Pues vamos a ser radicales y le vamos a dar totalmente la vuelta. Es la técnica de la inversión, que ha sido formalizada y desarrollada en profundidad por Eduard de Bono, un experto en creatividad. Hay que hacer lo siguiente. Tenemos un enunciado del problema y tenemos asunciones sobre el problema, es decir, hechos características del problema que damos por sentado que es así. Pues vamos a darle la vuelta al enunciado del problema, al revés totalmente, o alguna de sus asunciones. Ese proceso Eduard de Bono lo llama provocación, porque vamos a llegar a algo absurdo, que no se corresponde con la realidad, una provocación. Pero esa provocación va a ser el estímulo para una idea útil. Ese trabajo mental de convertir la provocación absurda en una idea interesante, él lo llama movimiento. Vamos a mover eso absurdo en algo de utilidad. Y vamos a verlo con algún ejemplo. Un problema es el de la contaminación de los ríos. ¿Por qué? Pues hay fábricas que se aprovechan del agua de los ríos para sus procesos, la extraen de los ríos limpia y la devuelven contaminada. Tenemos un problema y tenemos una asunción sobre el problema. Una, fábrica extrae agua del río limpia y la suelta contaminada. Vamos a hacer una inversión, le vamos a dar la vuelta. Una fábrica extrae agua contaminada y la devuelve limpia. Eso es absurdo. A ver, esto es una petroquímica, no una depuradora, por ejemplo. Bueno, pero es una provocación que nos puede dar ideas. Y esto dio una idea a alguien muy curiosa. Extraer el agua aguas abajo y devolverla contaminada aguas arriba, es decir, más arriba en el río. ¿Qué ocurre? Que el agua que devuelve la fábrica es recogida para sus procesos. Recoge agua contaminada por ellos mismos, con lo cual tiene que preocuparse muy mucho de haber ver qué echa en el río porque se lo va a tragar otra vez. Y esto es obligatorio en algunos estados norteamericanos. De la inversión hemos obtenido algo absurdo que nos ha estimulado una idea de utilidad muy interesante. Otro posible ejemplo es el siguiente. Un problema que existía era el de las patatas fritas de bolsa, las patatas chips, porque se espachurraban con mucha facilidad y eran un problema de almacenamiento terrible, porque ocupa mucho volumen, por la forma que tienen tan irregular. Así que nuestro problema es cómo evitar que se estropeen las patatas, que se destruyan, que se espachurren. ¿Cómo evitar que se destruyan las patatas? Alguien, el inventor de las Pringles, le dio la vuelta y dijo, no, no, yo no quiero evitar que se destruyan las patatas, quiero destruir las patatas. Y eso le estimula una idea interesante, destruir las patatas. Las patatas Pringles son patatas fritas convencionales que se trituran, se destruyen, se mezclan con agua, se forma una pasta y luego en un proceso de secado se obtienen patatas con los mismos ingredientes y con las formas regulares que permiten almacenarlas de forma compacta en la caja de las patatas Pringles. Otro ejemplo, hay muchísimos ejemplos, alguno más que está por ahí documentado. Una empresa de detergentes decía, a ver, quiero mejorar mis ventas. ¿Cuál es mi problema? Necesito mejorar las ventas. Una asunción típica sobre esta empresa. Bueno, pues vende detergente, o sea, ella da detergente a la gente y la gente que devuelve dinero. Vamos a darle la vuelta. Yo doy dinero a la gente y la gente me devuelve detergente. Eso que es una tontería, es una provocación, se puede convertir en algo interesante y estimuló la idea de darle a las personas no dinero, sino cupones. Cupones que iban coleccionando y que cuando tenían un número de ellos se lo devolvían a la empresa como si fuese dinero y le daban más detergentes. Otro ejemplo conocido es de una empresa de reciclado de papel, creo que fue en Holanda, que buscaba alguna forma de promocionar sus servicios. Quería que la gente reciclase más, fomentar el reciclado. Una asunción sobre este tipo de empresas. Bueno, pues la gente me da mi papel. Vamos a darle la vuelta. Yo le doy papel a la gente. Que es absurdo, porque se trata de lo contrario, que la gente recolecte el papel y lo devuelva a esta empresa. Pero les di una idea. Por cada X kilos de papel reciclado, ellos regalaban unos rollos de papel higiénico. Y eso fomentó el reciclado de papel. Otro ejemplo. Alguien dijo, quiero mejorar la telefonía, los teléfonos, hacer algo con ellos. Una empresa nueva, un, aparato nuevo, un producto nuevo. Una asunción típica sobre los teléfonos, que están callados y cuando alguien llama suena el timbre. Una tontería. Vamos a darle la vuelta. El teléfono está sonando constantemente y cuando alguien llama se calla totalmente absurdo, sería un infierno, pero estimuló una idea a alguien, la idea de que cuando suena el teléfono, un aparato adosado al teléfono mandaba una señal y hacía callar al televisor para poder escuchar el teléfono perfectamente. Los últimos ejemplos. Con los restaurantes. Se le puede dar muchas vueltas a un restaurante. Imagínate que quieres, pues eso, trabajar en ese mundo, montar un nuevo tipo de restaurante. ¿Qué ideas se nos pueden ocurrir? Podemos partir de los hechos que damos por, por, dados, por, por naturales, asunciones sobre el mundo de la restauración y darle la vuelta. Por ejemplo, un restaurante tiene un menú. Vamos a darle la vuelta, una inversión. Un restaurante no tiene menú. Bueno, pues esto ha dado una idea para una cadena de restaurantes en las que no hay menú. Tú te sientas en la mesa, viene el chef, el cocinero y dice, a ver, ¿qué quieres? Tú pide. Y tú dices, Ah, pues quiero una merluza cocinada como la hacía mi abuela, con una salsa de no sé qué, y el chef te hace un plato para ti, incluso te da una receta, como lo ha hecho, con tu nombre. Una cadena de restaurantes. Otra asunción sobre los restaurantes. Ellos te dan comida y tú das dinero. Vamos a darle la vuelta. Yo les doy comida y ellos me dan dinero. Eso es absurdo, pero eso le estimuló una idea a alguien de regalar comida, en el que se cobraba por tiempo un restaurante en el que cuanto más tiempo estés, más se cobra, tarifa plana. Puede ser un negocio, ser una forma de ganarse la vida. Y el último ejemplo, ¿qué hace un restaurante? Sirve comida. Vamos a darle la vuelta. Un restaurante que no sirva comida. Eso es absurdo, pero le dio la idea a alguien de montar sitios para que la gente fuese a comer de picnic, porque a veces el tiempo no acompaña se busca un sitio cerrado, pues sitios exclusivos para que la gente pagaba una pequeña cantidad y se les dejaba comer con la comida que ellos llevaban. Un restaurante que no sirve comida realmente, pero puede ser un nuevo tipo de negocio. Bueno, en el fondo se trata de darle la vuelta completamente al problema o alguna de sus asunciones y ver qué ideas nos estimula. Una técnica de creatividad que podemos aplicar en nuestros problemas.